Halo para hobiis ikan mas koki Kadang-kadang kita pikir merawat ikan koki itu mudah Ternyata Dua atau tiga hari menghuni akuarium kedapatan tewas Inilah beberapa cara untuk memelihara ikan mas koki yang tepat agar mereka berumur panjang menghuni akuarium di rumah. Pertama, persiapkan akuarium yang sehat meliputi satu, Air yang cukup di aerasi agar tersedia oksigen yang cukup. Dua, pH air yang netral. Bisa memberi air rendaman daun ketapang atau tetra black water atau tetra aquascape atau Izeki super clean dengan dosis 1 tetes per 5 liter air 3. Filter yang baik agar air tidak tercemar amoniak yang berasal dari sekresi ikan itu sendiri 4. Suhu pertahankan antara 20 hingga 5, 25 derajat celcius berikutnya belilah ikan maskok yang sehat <clears throat> siripnya utuh jangan pilih ikan yang siripnya koyak-koyak sebelum dimasukkan ke dalam akuarium rendam dulu plastik berisi ikan ke air akuarium setelah lebih kurang 5 menit, buka plastik dan biarkan ikan berenang dalam akuarium. Terakhir, berilah ikan makanan secara tidak berlebihan berupa pelet yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup untuk merangsang pertumbuhan dan menjaga kesehatannya. Sebaiknya dilakukan tiga kali sehari. Untuk variasi dianjurkan setiap dua hari sekali diberi cacing buku Itulah cara-cara memelihara ikan mas kopi yang benar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para hobiis ikan mas koki